Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a închide. Mulțumesc, Mirela! Nu sunt întâmplător într-un spațiu uh, ca acesta deschis, pentru că pentru mine a închide este uh, ceva închis, mă gândesc la lucrurile concrete, două uși închise, uh, doar pentru un scurt timp, și un om ca atitudine este închis pentru un, un scurt timp. Acel scurt timp poate să dureze câteva, câteva luni, câțiva ani, bineînțeles, dar uh, pentru mine nu prea există închide. Și oricum, uh, și eu am fost închisă, normal, când eram mică sau mai am momente acum, dar uh, este pentru scurt timp. Pentru tine ce înseamnă închide? Ciao!